Halo, halo. <laughs> eh. Okey, kamera microphone test. Okay guys, aku dah and welcome to the escape. So, pada pagi-pagi buta yang indah ini, As you guys can see now is Wait aku tunjuk dekat korang sekarang aku buat video Pukul berapa sekarang ni Now is 1.24 pagi And Tadi aku adalah scroll dekat news kan Apa yang best lah hari ni kan So aku dapat tahu yang ada satu Okay Kalau korang tahu isu yang lepas aku pernah ulaskan Iaitu isu filem babi kan Dan video tu got 11k views and it's quite a lot for me uh, views yang banyak macam tu and hari ni aku ada dapat satu news yang um, penerbit untuk filem tersebut ditahan dan tunggu untuk perbicaraan tak silap aku wait aku bagi aku cari dulu Ah, penerbit Okay, aku dapat Aku baca news ni daripada berita harian online ya So Penerbit filem babi didakwa di Mahkamah Magistrate Putrajaya, seorang penerbit filem kontroversi bertajuk babi didakwa di Mahkamah Magistrat pagi uh, di sini hari ini atas tuduhan mengambil bahagian dalam pengeluaran filem itu dan mempamer poster tanpa lesen daripada Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS November tahun lalu tertuduh um, Toh Han Bun ah, uh, 35 mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan sebaik pertuduhannya terhadapnya dibicarakan dibacakan jurubahasa di hadapan Majistret Muhammad Iskandar Zainul. Okey. Filem ni ada kena mengena dengan siapa la ilaha illallah. Bila nak rekod dah aku lupa lah siapa pun film filem siapa yang direct film ah Namwi ah siapa <laughs> yang direct filem babi sebut ialah Namwi and aku ada baca oh, dah okay aku minta maaf aku pegang rambut aku ada baca dekat dalam okay aku bacakan ayat daripada Namwi sebut dia ada buat apa namanya dia ada buat post dekat community okay wait ah kita baca Okay, buat thumbnail-thumbnail dulu. Okay, ngam. So, nyamuk pun dah cari pasal dengan aku. So, sekarang kita nak bacakan ayat daripada Nemo. Kita sudah dibebaskan dengan ikat jamin. Kami harap akan menerima perbicaraan yang adil. Kami hanya pembuat filem, bukan orang jahat. Nampak muka pun tahu kami budak baik. Okay, dekat sini aku tak nak um, bagi isu resis ke apa ke. Isu perkauman ke. Aku sokong Melayu ke apa semua. Tak ada. So macam ni Ini pendapat aku dan pandangan aku Kalau kita Malaysia lah Kita sebenarnya dah jauh ketinggalan dengan Ini aku ambil daripada sudut positif Sudut um, industri as a orang seni lah Kalau kita perhatikan secara roughly kan dalam industri perfileman di Malaysia kita agak jauh ketinggalan dengan negara-negara Asia yang lain yang lain seperti like seperti Thailand um, banyaklah negara-negara yang telah menghasilkan filem-filem yang orang kata bertaraf international dan bertaraf satu idea yang tak pernah difikirkan dan tak pernah diungkapkan juga satu yang orang kata limited yang unik and Malaysia pada pandangan aku Malaysia mempunyai satu garis panduan yang agak ketat dari sudut untuk pengeluaran filem kalau kita stick dengan satu benda untuk Contoh dalam Malaysia kita tak boleh buat um, satu filem yang menyentuh isu isu A ni kan. So isu A ni lah yang mendatangkan satu benda yang impak yang sangat besar. Mungkin mendatangkan uh, menyebabkan filem kita tu jadi box office atau meletup, ataupun meletup lah. And garis panduan tersebut untuk kita mengeluarkan filem yang berunsur idea A ni tidak dibenarkan di Malaysia and sia-sia je lah anak seni ataupun seorang penulis skrip tu dah tu, dah tulis cerita yang ngam-ngam memang ngamsoy memang best lah orang kata dia punya storyline semua memang best lah tapi dia tak dapat kelulusan dari um, perbadanan-perbadanan yang ada di Malaysia yang akan approve kita punya skrip, kita punya macam-macam lah untuk kita prosedkan pembikinan filem tersebut. So jadi kat sini it's quite hard for untuk director ataupun orang-orang seni dekat Malaysia ni lah untuk menghasilkan karya-karya yang um, tidak tidak di yang lain daripada yang lain orang katalah unique it's another level dan ya so kalau kita boleh buat guna cara A tersebut mungkin kita boleh buat menggunakan cara B so kita mencari idea yang lebih efisien dan tidak menyentuh isu-isu tersebut tapi kalau kita sebagai orang sendiri tak memberitahu apa yang pernah terjadi di negara kita untuk dijadikan pengajaran um, untuk kita ceritakan di orang-orang luar negara siapa lagi takkan kita nak simpan je kita punya sejarah hitam memanglah benda tu satu titik hitam dalam negara kita tetapi benda tu juga kalau kita ambil daripada sudut yang positive side it's become uh, positive impact lah untuk kita kita mengambil okey dalam satu perjalanan filem kan macam aku pernah bagi tahu dalam video yang lepas dalam satu perjalanan filem uh, filem tersebut dia akan menghasilkan satu plot dan kadang plot dia dia ada naik dia punya flow dia dan kadang dia turun sekejap dia ada mendata dia ada flat je flow dia and dia naik balik sampai masa dia akan naik paling tinggi itu adalah climax contoh dalam isu uh, pergaduhan lah okay. um, kita take example untuk isu pergaduhan lah A gaduh dengan B and bila sampai dekat climax tu A gaduh dengan B dan gaduh dengan tim lain yang satu pergaduhan yang paling besar dalam filem tersebut and lama-lama dia akan ada satu peleraian dan peleraian tu dia berlaku bila selepas climax tu dah mula turun benda tu dah menjadi reda uh, itulah apa yang aku nak kena bagi tahu dengan korang dalam perjalanan setiap filem akan jadi macam tu uh, either way dia akan ending dia akan dengan baik ataupun dengan uh, sebaliknya. Tetapi selalu kebiasaannya, usually lah, uh, dia akan buat keputusan untuk buat ending tu dengan secara orang kata happy ending. It's even better daripada sad ending because sad ending ni akan buatkan audience ataupun penonton feeling like something yang tak best lah bila kita keluar pawagam ataupun kita settle tengok filem tersebut. So dekat sini aku cadangkan kalau untuk buat satu filem better kita di hujung tersebut kita buat yang happy ending. So dah jauh dah sebenarnya aku melalut ni. Um, sebagai relatable untuk dalam isu filem babi ni, isu Nemui ni kan. Setiap benda yang buruk berlaku pasti ada kebaikannya di hujungnya. So ya. Yeah. Sama juga dalam kehidupan sebenar, real life. Sama je. And yeah, aku nak ucapkan kepada Namewee and production team and Namewee state team um, dia punya kru ke semua, dia punya team production, uh, producer ke semua. Semoga yang baik-baik saja untuk untuk kalian. Uh, Yeah. Aku mewakili Daniel and yeah, video pun agak bosan tapi aku nak juga bersuara pasal benda ni sebab <tsk> Yalah. Ah, yeah, aku tak Eh susah sebenarnya aku nak cakap ni Tapi itu je lah kot aku nak cakap And Semoga yang baik-baik saja untuk Namvi and the team uh, So guys don't forget to subscribe, like, comment and share Keep us uh, Keep supporting us Untuk kita dapat 2k subscribers and uh, Benda ni aku tak nak beritahu Lebih daripada 80% yang tengok video aku It's Haven't subscribe us So please do subscribe button subscribe kita untuk kita dapat lebih banyak subscriber lagi and yeah like this video and share this video um yeah tak ada tak ada apa lagi aku nak cakap aku pun aku tak ngantuk tapi as, aku dah stuck dah aku dah nak escape dah assalamualaikum bye bye ciao daily thing i do is my routine